Здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики! Хочу поделиться идеей создания елочных игрушек. Для своих игрушек я выбрала вот такую вот салфетку специально со снежком, чтобы потом сделать этот снежок объемный. Также нам понадобятся вот такие вот заготовки деревянные. Продаются в магазинах для хобби и творчества. Выбираем примерно рисунка, который бы мы хотели видеть на своих игрушках. И обводим вырезаем наши наметки. Теперь нам понадобится грунт санет белого цвета и губка. Наносим небольшое количество грунта на губку и грунтуем поверхность наших заготовок. Снимаем все слои с наших салфеток, чтобы остался только один слой, на котором нанесем рисунок. Теперь нам понадобится кисточка и клей-лак декупажный, у меня фирмы Таир. Промазываем тонким слоем наши заготовки, наносим наш мотив И теперь аккуратненько промазываем сверху. Клей лак подсох, покрываем слоем финишного лака. У меня лак фирмы Декола. Точно так же наносим на кисточку и промазываем. Обратную сторону игрушек я покрашу нежно-голубой цвет. После того, как краска подсохла, воспользуемся трафаретом. Мы прикладываем наш трафарет, берем губку Наносим небольшое количество белой акриловой краски. Лишнее убираем, промокнув по бумаге. Проходимся губкой по трафарету. Теперь опять воспользуемся губкой и белой акриловой краской. Лишнюю краску промокнем по бумаге и пройдемся по краям нашей игрушки. Теперь готовим следующую смесь. Берем небольшое количество гипса и смешиваем его с клеем ПВА. Примерно один к одному. Теперь полученную смесь мы наносим на те места, где бы мы хотели выделить снежочек. Здесь это будут крыши домов. Здесь будет снежочек у елки. Теперь добавим немножко блеска нашему снежку. Я взяла вот такой серебристый глиттер. Посыпаем глиттером нашу незастывшую смесь. подсушиваем феном. Получается очень объемно и красиво. Закрепляем все слоем акрилового лака с одной стороны и закрепляем с другой стороны. Делаем петельки для подвешивания наших игрушек. Я выбрала обычную бечевку продену, создам вот такую петельку, затяну и просто завяжу узелочек. Теперь делаем красивые бантики для наших игрушек. Я выбрала вот такую вот ленту, немножко блесточками, и вот такую ленту помпон. Складываем таким образом, формируя бантик. Отрезаем также небольшой кусочек ленты помпона. Прикладываем к нашему бантику. И бантик перевязываем ниточкой. Получился вот такой вот симпатичный бантик. Приклеиваем наш бантик на горячий пистолет. Отрезаем лишние края. Серединку украшаем вот такой вот очень симпатичной пуговичкой-снежинкой. Где я взяла такие пуговички, я вам дам ссылку в описании. Точно так же приклеиваем на горячий пистолет. Наша симпатичная игрушка готова. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями в соцсетях. Возможно, данный мастер-класс окажется тоже для кого-то полезным. А на сегодня это все. Всем спасибо. До новых встреч!